hello and welcome friends purchase return और केवल परचेज रिटर्न की ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक के वीडियो से आपको परचेज रिटर्न नहीं क्लियर हुआ तो आज जरूर क्लियर हो जाएगा सो so, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए परचेज रिटर्न क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आते हैं ये कंपनी बनी हुई है यहाँ से वाउचर में चलते हैं और यहाँ से सीधा कहाँ आ जाते हैं परचेज वाउचर में तो परचेज वाउचर में जाने के लिए आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं ध्यान रखिएगा कि हम आइटम इनवॉइस मोड में है यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपको तीन मोड दिखाई पड़ेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस बाउचर मोड और आइटम इनवॉइस तो आपको आइटम इनवॉइस मोड में ही रहना है ठीक है यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग ठीक है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक आठ दो हजार इक्कीस ये डेट हमने डाल दी एंटर प्रेस किया यहाँ पर भी हम डेट चेंज कर लेते हैं एक आठ दो हजार इक्कीस ये कर दिया हमने एंटर प्रेस किया यहां पर हम जो भी परचेजिंग करेंगे वो क्रेडिटर पार्टी यहां पे दी हुई है इसके थ्रू करेंगे तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दिया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए यहां पर परचेज अकाउंट कर दिया अब यहां पर कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं हम लाइक टैली प्राइम की बुक है तो ये लिख लिया मैंने टैली प्राइम ठीक है तो ये टैली प्राइम लिख लिया हमने और एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया ये स्टॉक आइटम हम बना रहे हैं यहाँ पर हम चाहे तो यूनिट बना सकते हैं तो ये एनओएस तो हालांकि पहले से बना रखा एनओएस लगा लेते हैं एंटरप्रेस करते हैं एंटरप्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है तो 10 बुक हम टैली प्राइम की परचेस कर रहे हैं और 10 में से जो बुक है एक की कीमत है ग्यारह सौ रुपये तो यहाँ ग्यारह सौ कीमत डाल दी इसकी हमने एंटरप्रेस किया नीचे आएंगे यहाँ पर जीएसटी लगा लेते हैं तो सी लगा दिया सी स्टेट का मामला है तो एस और सी लग जाएगा लगा दिया एंटर प्रेस किया यहाँ न्यू रेफरेंस आएगा एक्सेप्ट करा लिया लास्ट तक एंटर एंटर एंटर प्रेस करना है तभी एक्सेप्ट होगा कर लिया अब हमने परचेजिंग तो कर ली ठीक है इस एंट्री को देखना होगा तो कहाँ जाएंगे दो बार डी प्रेस करेंगे डिस्प्ले में आएंगे और यही वो एंट्री है आप देख सकते हैं दस बुक हमने टैली की परचेज की है ठीक है अब कोई बहुत विद्वान आदमी रहा होगा तो एक के ऊपर एक किताब रख करके और बीच में से सारा पेज खराब हो गया है वो ले जाके बेच देगा और आप ध्यान नहीं देंगे किताब खोल के एक एक पन्ना चेक नहीं करेंगे तो उसी में सब बीच में का पन्ना गायब है खराब है किसी में छपाई हुई है किसी में छपबे नहीं किया है और किसी में छपा है तो उसमें गंदा हो गया है सब खराब हो गया है तो इस कंडीशन में रिटर्निंग होगी तो ऐसी कितनी किताबें हैं जिनकी रिटर्निंग हो रही है तो इसके लिए हमें जाना होगा बाउचर में तो यहाँ से बाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर लेते हैं और वी प्रेस करने के बाद यहाँ से हमें कहाँ जाना है हमें डेबिट नोट बाउचर में जाना है यानी अल्ट एफ फाइव प्रेस करना है तो अल्ट एफ फाइव प्रेस करिए आ जाइए डेबिट नोट बाउचर में और यहाँ पे लगा लीजिए क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लिया अगर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पता है तो ठीक है नहीं तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है एंटर प्रेस कीजिए नीचे आइए यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिए और हम बात कर रहे थे टैली के बुक की तो ये पांच बुक जो है निचवा रख के जो बेचा गया था वही सब गड़बड़ा गया है ठीक है तो एंटर प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आइए बाकी जीएसटी वस्टी लगा लीजिए पाँच बुक आप वापिस कर रहे हैं ठीक है पाँच सौ सतहत्तर हो गया यहाँ पे C G S T G S T लगा लेते हैं ये भी हो गया एंटर प्रेस किया अगेंस्ट रेफरेंस आ गया एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है ये एक्सेप्ट हो गया अब हम जरा स्टॉक समरी की तरफ चलते हैं तो ये आ गए स्टॉक समरी पर आगे हम बात कर रहे हैं टेलीट्रैप के बुक की एड्रेस किया हमने यहां पे देख सकते हैं इनवार्ड में पांच ही दिखा रहा है क्योंकि हमने पहले परचेस किया था दस लेकिन अभी पांच दिखा रहा है क्योंकि पांच रिटर्न हो गया है ना तो यहां पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा देखिए ये दस क्वांटिटी परचेज की गई थी और ये माइनस पांच यानी कि पांच रिटर्न कर दिया गया ठीक है तो ये एंट्री थी डेबिट नोट बाउचर की जिसे हम परचेज रिटर्न के भी नाम से जानते हैं आई होप ये बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video